Ile rakyat timur lagi akan cerita. Ah, timur nak rakyat lah juga di dalam negeri seluruh tanah Jawa. Tuan Petri Sri Dewi mengandung lah juga di dalam ikat berkata tiga bulan, tiga tapak, tiga hari. Beritoh lah juga kepada ke suami Maharaja Serama. Su pergi cari seekor lah juga planet putih putih sulu. Selagi tak dapat lah juga planet putih putih sulu di dalam ikat berkata. berkata tutulah juga seramah kezahirkan anak di dalam kandungnya tidaklah juga supaya anak ke ramah tetulah juga menjadikan seksor duka wanita pecinta nebrohi apabila keseramah keluar dari tabalat atau kerajaan singa singosari beritalah juga kepada saya waya sama pergi masuk di dalam utai cerai bukit buka gunung gani pergi carilah juga saya kau binatang pelanduk putih-putih sulung Selagi terdapat pelanda putih putih seluruh di dalam ikan berkata, Selama bersupuh nama sen agung cepedok bidadari semulilo perbujaya, Selama tidak akan kembali lagi di dalam lagi seluruh tanah jawa berdak muda tanah perwingai sari. Buana sakit nampak kalut ke tu. Boleh kira riuk ya. Mu kalut nama sakit. Hei, biar tak tahu lagi. Lo lah ni tu aku mengaja sama nak masuk hutan. Masuk hutan buat penama cari canai kau. Bukan cari canai, darak ni. Tak ada dia, sayang. Ikan nak masuk hutan? Mungkin kata macam tu, Om Tri Sidewi lah ni mengandung. Hmm, jadi mengandu ni perut besar dok. Oh, tetul kat perut buah dada. Apa, apa, apa, apa? Jadi mocik mengandung lekat perut bawah dada. Nak makan saya peranduk putih-putih sulu. Ah, aduh, gugung ni. Eh. Gugung mana? Gugung mana, Bia? Gugung, gugung. Pelanduk ni tak ada dalam kedai kopi ni ya, weh pelanduk-pelanduk dalam hotel. Dalam hotel maklum saja banyak lah cepat orang kata Mak Ijo, Cik Umar, hak tu aku gung. Kenapa dia sampai Mak Mak Ijo Cik Umar? Oh, gajah rima tu. Oh, rakyat lah gitu. Bapa ya? Ni dia kurung lah tak ni. Kalau kira agak Buat kita di orang ni Pak dengan tu aku sama Kita cari pelanduk kan Jangan siapa nak jumpa mulut Ah, cari apa? Cari pelanduk, Mak. Oh, tapi cari hotel lah. Kota baru banyak. Dia beri memang kata pelanduk banyak kota baru. Hmm, orang beli sok mau main budok. Budok nak beli. Budok nak beli tak sepuluh merkit. Tu bukan uh, uh, pelanduk putih-putih sulu. Tu pelanduk plastik. Oh, bukan tu. Mungkin hotu lah darah ni. Hai kecek luar semacam tadi dia kerja di pokok mula kak. Pokok ni buat dorang berhina tu. Lepas hari ni bayar teringat tak tu ikut maharaja sama. Sebab dulu ni dia nak masuk hutan ni, uh, kita dengar lah kata-kata dia. Sebab dia ni tongkang kita koli. Saya kasi saya gutus semacam, aku kena dia tak payah. Eh, oh, ya, aku bel lah bayar. Aku tahu dah saing itu. Lepas tu, Apabila sudah dia lipat baju masuk hutan ni, tinggal mocek sebab pokok kita dua tiga orang ni nak cari pelanduk putih putih sulu Sebab sakit tak dapat pelanduk, kita tak boleh nak kembali di dalam lagi seluruh tanah Jawa. Ada kita pergi jumpa tuan ku sama ada. Jumpa tuan ku sama. apa di mana lah comel lah tak ni. Atau pun mana ni raja duk cancah tu. Oh, lu cari kau. Raja ni raja. Ha, semua mereka duduk, duduk, duduk, duduk. Sedang, sedang. Hmm. Nyatalah juga di pengasa tiga orang. Ya. Abai kesinan saya. Hu. Abai waya. Ha. Abai sama. Alright. Ada kau tiga orang ni Ada belakang ku? Sebab tiga orang ni tunggu masa saja. Tunggu masa apa? Ganji Hmm, saya rasa ni boleh nyakit Nak sampai buat macam ganji suatu Buat kerja buat dok Buat lagi, kan, aku pun orang rombu Hari ni pengasuh Abis saya ha. Isteri yang mau tuan Menteri si Dewi bukan? Kita tahu dah tahu berapa dia sahi. Ha, tak nak boleh nyakit, tak boleh nyakit. Kita tahu dah. Tahu berapa sahi nak boleh ke macam tu Menteri Sri Dewi tu. Apa nama ni? Ayah dia ni, kau mak dia. Ha, ni aku rasa. Ha, boleh putih. Betul lah. Bila bertanah sangat kecil tak berenda. Dia punya sama tak apa dengan tuan-tuan sama ni. Tak, eh. Dia kecil, eh. Dia kecil, eh sama di mana Cidi Cidi Sekolah Pengasuh abis saya Ke Hari inilah juga kita nak tinggal lagi Kita nak tinggal istana Nak lagi membara Benarlah juga saya hari ini Eh hari ini Eh membara bulut lagi kita ya Membara mana Gak apa? Membara mana? Oh dia membala. Ya orang kata kata membala. Orang kata membara. Dia kata mula. Aku panas semua suka ya. Dia kata. Membala. Membara. Membala. Murbongkak. Eh. Hari lah juga pengasa. Kita tinggallah juga di dalam negara Kuala Dua. Kita masuk dalam hutan cerai bukit buka gunung kane. Kita nak carilah juga. Saya kau binatang peranduk putih-putih suluh. Mari tunggu ambo saya hari ni wayah dan sama. Eh, hari ni tu ikut ceramo kita tunggu belakang dia nak cari seekor pelandu. Lepas tu, patu ha, lepas kuda dia siapa dia ni nak pergi ambil ni. Aku guna kuda tu nyakit ni deh nak jauh. Ya sama eh. Ah, aku tak boleh peni we. peni weh. Hmm, memang sepeni seumur kena buat kuda. Lepas tu boleh ambil penemu lah sangat mu pandai reba kuda ni we kalau mu tak ambil kuasa tak boleh nak agak kau gelai dan kena bawa kuda ada kita naik seko surat ah jangan sangat gini ni tuaku sama naik seko ah, kita naik seko tiga orang apa gitu Hola, baik kita naik seko Ugi ya lah tuaku sama dah seko dah mu aku sangat naik seko Ah, kena ambil ambil besar weh. Lama tak kok berat lah kita tiga ni. Ya puan mau berpihak lah. Hmm, kita siapa tempat kanya dia ni kak ni. Ha, ama Eric Sengke, abi yang habis mak Sengke. Mu hmm, nak kuda kau ni. Ha, Jejak kuda parok ni. Apa dah tahu lah, Ma? Hmm, tahu cakap tahu. Merek ni. Teko, sama. Oh, aku teko. Nggak sama guano. Jauh ni. Aku bimbing awak ni. Tak lagi ke kuda kita dah duduk jauh ni tak dia. Itu. Dia boleh belakai. Haa, jangan weh. dah belakai kuda najis, najis, najis. Eh, najis. Ha, kita hari kuda ni. Hak rumah hamba tu ada dos ekor. Bukan kuda rumah mu tu lain. Tu kira tu. Dekat apa dia? Tu kambing. Oh, saya kecep no tu bedo. Ah, tak kira. Oh, sedap. Oh, buah kita naik kuda ni. Ah, saya, aku, ah, aku bila aku kuda, Aku duduk di apa? sampah duk mana bos kita ni? Hei, kuda pula jauh lah. Cikgu, cikgu ni ada dah ni, ada ni. Ada dah, ada dah. Kuda pun tengok ya, rek. Oh, pengasa besaik. Tu, mana kudanya saya? Ni kuda tu aku, kuda putih pemijah. Hop lari belakang tu, kuda patih tiga orang. Gua Guano kita oge pak oge kamu ambil dua ekor sai. Jadi kini ku tu atas di idiopatik tu kita cari apa nama ni ekonomi. Gudio. kita nak cari ekonomi, ekonomi. Ya. Jadi kalau kita ambil satu seorang pak oge ni pak ekor. Jadi kalau kita ambil dua ekor ni utuh sikit lah ni musa ekor mainnya ke. Gudio ekor main, ekor main. Tu lah nak cuma-cuma. Oh, ekonomi. ekonomi baik kau mai. Jadi kita tiga ni naik seko. Tapi kau sama naik seko. Jadi kami pengasuh apa saya? Kata biar tuiku naik sorang tuiku. Aku ah, dah putih pemeja ni. Lepas tu kuda hak biru ni biar atik naik tiga orang. Boleh kau kamu naik tiga orang kuda seko? Tapi kata boleh. Kalau betul balik kata benar bagi doa ya, ikutlah juga kepada di kamu ke pengasuh. Tunggulah di kamu, amu nontolah juga kamu sapa tempat aku pengasuh. Amu dah gik, naik atas kuda putih belum ijam itu jauh sekalian ya, balo pengasuh. Naiklah kamu pula. Ini ya. Hei, dah naik kita bakal naik kuda ni. Amu eh, lek kita naik kuda jadi kita tiga orang ni siapa dia di driver siapa dia uh, jadi passenger hmm, ada passenger pula naik kuda Caro dia lah dan lah, siapa dia driver Amor dah rebahnya. Mak tak lesen saya. Hmm, lesen enggak boleh. Oh, lesen aduh lah biar. Amin mai. Aku kugel duduk belakang ni. Kugel kau ni. Bukan mana mak Pasal dia menggoni dia munduk kan? munduk belakang ke Munduk Pegang dia kau dia lah mak Oh kau dia Dengar menamu goni ya Dia dah Berat lah Eh sedap weh Naik kuda Eh, atas kuda ni habis-habis. Kau canggis. Canggis aku nak naik comel apa pandangnya? Ada saya pasal dia lah boleh kelih bukit buka naik weh kelih mak. Mana sama tak sekecek ni? Ya eh. Ya kada benda yang makan mana dulu eh. Hmm, kada sama. Cupang mulut semua. Goyak ya. Misalnya kalau ada benda dia makan mana dulu kita tiga ni. Kalau turun mulut-mulut tu tinggi amun ni goyak. Kalau seperti kita katakan harimau gajah kan dia makan hok belaka dulu. Ha tukar eh. Tukar eh. Hmm, Saya dah tahu dah benda lagu tu kuduk ngotek. Hmm. Habis warna basah punggu aku ni. Warna mak. Mak. Tak nak sabar aku. Eh, nak kata ujian tak ujian. Warna basah seluar mak aku kecewa ya, ya. Hmm, habis seluar aku. Buat apa bini bu? Mana mula panah kecek saya duk kosek sama dah tahu dah menoh unoh lombo. Mu kocak gitu gak nyukut ni habis seluar aku selani tak ada lolo. Kau ada hutan pun benar we. Hmm, sama. Sudah kisah. lah. <laughs> Dia malam aku tolak sini.